大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈一个殿堂级的高僧，他的法号叫做道济，俗称济公罗汉的故事。开始之前，请务必按下订阅或者是关注以及赞的按钮，这样下次老师更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知。哦。好，说到济公菩萨，我们从戏剧中或从小说中，我们知道他是一个历史有名的酒肉和尚。这个酒肉和尚，他喝酒。 有吃肉，那为什么他是活佛呢？我们先来了解一下历史上是否真有其人吧。济公的俗名为李修缘，出生于西元的一一三零年的二月初二龙抬头，原籍于一二零九年的五月十六日，法号道济，又称为济癫和尚、济公活佛或是济公禅师。济公的父亲啊，他是叫做李茂春，母亲。 叫做王氏，但是他有名的是他的祖先叫做李重举。李重举是谁呢？他就是宋朝在宋太祖赵匡胤发动了陈桥兵变之后的开国功臣之一。所以说啊，我们祭奠菩萨的身世是非常显赫，而且生活非常富足的家庭。那我们素来知道的济公传奇啊，包含各种在世界上以嬉笑怒骂、伸张正义以及去恶保善的济公。 但这不是今天老师要讲的一些故事，因为传奇呀是广传人生的重要依据。就如同我们有时候去念一些经典啊，佛教的经典。佛教经典里面讲的是什么呢？你说它很殊胜，但是我们先了解，佛经里面的故事都是在世尊跟门下的门徒在对话的故事内容。这些内容广演广教，种种譬喻无数方便，意思是什么呢？就是要各种的隐喻跟寄言。 来让佛的思想可以广布下去，而今天老师要讲的济公啊，是他的门派，以及他所遭遇的现实状况，以及我们该去如何去思考我们所学的法，它真正的意义跟价值。就如同老师刚刚说到的，我们的济公菩萨他在出家之前呢，他是一个含着金汤匙出生的，他并不是因为遇到了什么人生的凄凉、挫折、生离死别，然后很痛苦、很痛苦状况之下，他去看破红尘。 啊，或者是是那实在是过不下去了，我们遁入空门啊，比如像谁明太祖朱元璋，对不对？所以说呢，他是一个在非常富足的家庭哦，他有大量的田地呀、房产，什么都有状况之下，他选择出家，放下一切。而他的出家时间呢，是在父母他们都先逝之后，去归在灵隐寺的慧远禅师下，开始他的比丘修行之路。然而啊，济公师傅他修行之路啊，并非是平凡，而且平顺。 因为我们的济公师傅，他的本身是一个爱好自由而且非常奔放的，他并不拘泥于戒律，而他的师兄弟啊，也因此对他非常不满。例如，什么济公师傅虽然出家，但是他吃肉又喝酒，尤其是喜欢吃狗肉配大蒜，听说那是一个香啊。 <laughs> 当然，我们要知道一件事情，是不是我们的？ 济公师傅他在家里还没出家的时候就是这样呢。其实根据到一些可以考证的史料，我们济公菩萨他在出家之前温文儒雅，是他所有的一些我们称他为真的是疯疯癫癫的，反而是他在出家之后才变成另外一种形式来面对世人。这个为什么呢？我们等下来提提。那么我们先来看看为什么济公会不遵守戒律？好，有什么特别的原因吗？ 这里我们可以先从当时灵隐寺的宗派来说起。我们刚刚提到的灵隐寺，它是佛教的禅禅宗里面的灵济宗。而什么是禅宗？各位，你听过什么坐禅、打禅？那有什么禅意、禅念？那什么是禅宗？禅宗啊，它又称为佛心宗，也称为宗门。 它是两千五百年以前，由释迦牟尼在灵山法会以佛心印心的方式，将佛陀心印传给禅宗的初祖摩诃迦舍尊者，而后呢，才和摩诃迦舍尊者创立了禅宗的门派。直到第二十八代禅宗祖师，也是我们所了解的菩提达摩，他来传入了中华的中华地区。因为禅宗的传承呢，它有个特色。 他不传你文字法，他传你心法。好，他只是给你告诉你说，传下来就是世尊当时怎么传下来的一个心印，而非大根器者难以了解并且能继承。好，一定要是你非常有一个智慧的人，你才能继承这个心印这个法门。所以说，历代的禅宗传承啊，几乎只传所谓的他们所谓的大根器者，就是你有大智慧，你非常了解佛的想法的人。好，所以他们也也因为如此。 他们没有公开传法，所以禅宗在早期以前并不是一个很显赫的一个教派。直到什么时候？直到我们六祖慧能哦，六祖慧能他才开始普传，后面才有所谓的“一花开五叶”，五叶是什么？五叶禅宗五大教派包含了什么？灵济宗、法根宗、哦、曹同宗、云门宗、汉阳呃维养宗，哦，而我们济公菩萨就是属于灵济宗的。 那各位刚才有讲到慧能祖师哈，六祖慧能。那慧能大家可能不不一定能够了解谁是慧能，但是一定听过菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这就是我们六祖慧能所提到的。六祖慧能大致不是一个，但是他却成为了第六祖。好，我们在这这个达摩祖师传下来第六祖，为什么他可以这样？ 因为禅宗最传的是你的心念，而不是叫你去背经典跟文字。那么禅宗祖师啊，他们的一个方法很特别，他们教学啊，他们是用引导的方法，所以说又被称为所谓的机锋，为的是要让弟子啊，从各种的世之中万物哈，去明心见性，来开悟，来开智慧。他的核心的思想很简单，就是不立文字，教外别传，直指人心。 见性成佛，所以说他的意思就是怎么样呢？让你自己去修行，去了解你所证得的佛法。这个佛法它并没有所谓的一定要怎么样怎么样，比如说你一定要修成阿罗汉果，你一定要修成什么样的道，哦，那你才能够称为你得正见菩提。不，他要的是你明心见性，能够认识你自己，让了解你自己是为什么去理解这个法的。那这个就是禅宗的。 一些可以窥探的一些他们的心法，哦，他们也有一个很重要意思呢，他们还是有他们的依据，就什么？你的所有这些修行啊，到你明心见性之后，不代表你也就可以大成就了，你还必须做什么？我们还可以要做到什么？除尽恶障，什么是恶障？也就是所谓的烦恼障跟所谓的所知障，哦，才能够成就你他们所认为的哦一个境界的佛果。 那什么是烦恼障？哦，既然说了恶障，那什么是烦恼障？烦恼障啊，他们又称为理障，大意就是被我们自己的情绪所牵扰，让心情啊会受到我们的情绪啊，或是我们的喜怒哀乐具有很大的起伏，就称为烦恼障。也就是老师常常跟各位说的，哎，老师常常在这个 YouTube 上常常会被别人，或是在我们的各种视频上面常常被别人贴标签、被人骂啊，你到底是怎么样怎么样的人？但老师为什么不太会生气？哦，原因就是因为。 你这个标签想贴在老师身上，其实贴哪里？贴在你自己身上。为什么贴在你自己身上？因为你自己帮别人分类了，然后你再去跟你自己分类出来的人去生气啊。比如说啊，你是哪个哪个形象的啊？你怎样怎样怎样啊？你这是怎样怎样怎样？所以说我不喜欢你这种人。这种状况是怎么是什么意思呢？就是我把你分类之后，然后我再跟你生气。但是你如果你是被贴标签人，如果你跟他生气，那么你就是跟他一样的人。为什么？因为你自己也把自己分类了。 啊，我分类成我不喜欢他，所以他的事情我都要反对他。说人心，当你有了分别之后啊，你的烦恼就无穷无尽了。各位，你说是吗？那还有另外一个叫做所知障，这又是什么意思呢？所知障啊，在佛教用语里面，它又称为智障，啊，或者理障。这个智障就是我们骂人的一个智障，你知道吗？但是也就意思就是说什么呢？当我们自我的理性超越了精神的成长。 傲慢的去否定一切，不是让你眼见为明，耳听为真的事情，就是智障。 <laughs> 所以如果有人说啊，哎呀，除非你怎么把鬼神带我面前来啊，或者是你要怎么证明你对我的感情啊，怎么怎样的，那个时候我们就可以大声跟他讲，施主你是个智障， <laughs> 开玩笑的。好，请大家各位不要真的去做好，在现在的这种用词上，当然跟过去不一样了，好吗？ 所以啊，也因为禅宗的根源心法是如此，所以济公菩萨，与其说他破戒，不如说他什么不被戒律所缚。他的言语啊，虽然别人是给他定义为疯癫，你是一个疯和尚，你的法号不叫道济，应该叫济癫。但是呢，另外一个方面来看，他并不像一个超然的大师。所以说，我们从另外一个角度来看，济公菩萨他的吃肉喝酒的行为却没有超出过。 社会的礼教，他没有做什么，没有去宣扬咒天骂地，谁是邪恶谁是善良，没有去嫖赌，哦，没有去说什么，去去想要为了要做要去完成自己什么样的一个欲望，然后去跟别人募什么功德金，都没有。济公活佛他做的事情很简单，百姓吃什么他就吃什么，百姓喝什么他就喝什么。 跟他们一样，完全没有区别。让大家了解到，哎呀，这个疯疯癫癫的和尚，他也是一般人嘛，对不对？我们不用对他毕恭毕敬的。我想什么，想跟他讲什么，那他就就讲他想跟我讲什么，就他讲。所以变得什么样子？济公活佛把自己融入了百姓之中之后，广说佛法，说善之事。凭借了这样子的身份，用他所学到的各种的佛法以及医术，尽可能的来去帮助众生。 各位，我们曾经看过很多的济公的菩萨传奇，不会演的很多都是乡野奇谈、说书人的段子，它并不是真的。现在老师小时候也常常看这些济公的传奇，啊，觉得好神奇、好神奇、好神奇。但是长大去考研这些的时候，有很多东西其实是其他的类似的的高高深大德师傅的传奇，把它融合在他身上，这些就是一个说书人的段子。但是我们从另外一个方法来看。 好，我们用两方来看，济公菩萨他是不是另外一个层面去遵循世尊的佛法？什么样讲呢？因为他用种种的譬喻、广演王教，以无数的方便引导众生，用另外一个角度来认识佛。佛他在哪里？佛不在大雄宝殿，佛不在高楼广厦，因为世尊释迦牟尼佛他在说佛法的时候，他并不在金碧辉煌的庙宇之中去开示。 而是在起时化缘之后，在草地上，在菩提树下，在各种任何的一个场合来跟大家说法。各位，现在的佛经啊，知识爆炸时代，各位可以在任何的经文都可以在网络上可以看到。一句“如是我闻”当做开头，下面的一句就是在佛在什么什么月音树下，啊，什么在各个地方开始说法演说开始，应该没有什么经典会告诉你，哎。 如是我闻，佛穿着什么样尊贵的袈裟，金碧辉煌，坐在什么八抬大轿上面，华丽出场来跟你说法的，从来都没有过。为什么？佛他最重要的是你的生活怎么过，这个就很重要了。然而佛教它有没有传下来戒律？它有没有这些规定？有，而且从世尊时候开始就有了。那什么是戒律？我们来看看什么是戒律，到底为了我们什么方法有传下来的？ 戒律是什么？戒律是一种约束我们自我行为的一个方式，如同过去周朝所定下来的周礼，它是一种精神上的行为模式。说实在一点，就是一个团体之中，比如说师尊那个时候的僧团，大家要遵守的一个生活公约。常有人跟老师讲，是说：“哎，老师你要跟大家讲，我们要以戒为师啊。”这大致上是对的，没有什么毛病。我们是要以戒为师，从戒律中去学习，但是。 并没有叫你以戒为行，什么意思？就是你一定要遵照戒律方法，你不做这样子不行，并没有这样的要求。为什么？因为我们从过去的圣贤里面看到，比如孔夫子，人呢去学习，啊，努力的学习，格物致知之后，你要学习的最高境界是什么？随心所欲而不逾矩。什么是矩？就是尊重大家团体生活的基本原则。 在国家、我们社会，我们要遵循法律；在私人的生活中，我们要重视礼来往的礼仪，行为要有所节制，这就是戒。无论是众生大德不吃什么东西，在师尊的僧团里面，你就就告诉你你要吃什么，不管你的荤素，你都得吃完，这就是一个完食的一个精神。所以是说戒律是什么，它是一个思想的依据。各位，你有没有想过？ 各位餐餐在家里或是外面，都把自己的餐点都完食而尽，所用的物品都能够物尽其用，才把它丢掉。或是工作事业上，你有没有尽其的所能，或是把你的工作做到最完美？那么，如果你真有做到这一点，那么你要发现，久而久之，你会发现到一件事情：，什么事情？我们拥有的太多，而我们需要的太少。久而久之，我们发现了一件事，就是什么？ 我们可以从生命的另外一个层面，哦，就会展现在我们的眼前。济公菩萨，有人说他是降龙罗汉，有人称他为济癫和尚，但是他从来不在意别人给他贴的标签，而是他所能做的跟他人所能说的，如是而已。懂他的是谁？是百姓，是他的师傅慧远禅师；不懂他的是他的同门师兄弟。 他的师兄弟看到他的是违反戒律，而不是一个广布佛法的阿罗汉。在这个以佛法之大，岂不能包容一颠身的慧远禅师圆寂之后，灵隐寺再也不能容下了这个违反戒律的祭颠。所以济公最后离开了灵隐寺。是的，他是最后是离开灵隐寺的。在什么时候呢？在公元一二零一年，他转到了净慈寺，拜该寺的第二十代住持。 叫做什么呢？德辉禅师为师，在公元一二零四年，净慈寺发生了大火，净辉禅师就原籍在了大火之中。济公禅师呢，为了要重建这个他的师傅留下来的这个禅寺，所以说他开始一步一步的去化缘，然后最后就就所谓的什么呢？运木古井的传说，这个故事以后我们再说。最后，我们济公和尚啊，在了公元一二零二年的五月十六日圆寂了。 得年六十岁，一个甲子非常圆满。临终的时候，他做了一个祭言，好叫做什么呢？六十年来狼藉，东壁打到西壁，如今收拾归来，依旧水连天壁。而后，济公师傅他就葬于杭州虎跑，现在就在济公塔中。然而，最终赶跑济公师傅的灵隐寺，现在却。 摇身一变成为济公的特殊的殊胜宝地，游戏人间，人间游戏。所以佛在《金刚经》的结尾说到一句话：“一切有为法，如梦幻泡影，如入一似殿，应作如是观。”我是陈老师，我们下次见。